Čau, mani sauc Justiņš. Nu, es esmu pievērsies beidzot no basketbola motokrosam, un šovasar jūs droši vien redzēsiet mani vēl daudzos superkausa posmos. Superkaus rullē! Yeah! Manuprāt, viens no veiksmīgākiem šīs sezonas motokrosiem superkausā un, un uh, prieks bija dzirdēt no skatītājiem par lielisku organizētām sacīkstēm un forši arī publika, publika trasē atsaucīgi un jūt līdz motobraucējiem, kā man tā arī daudziem citiem un tas, protams, dod atkal iemeslu uh, braukt vēl brašāk, vēl centīgāk. Un, un to visu šovu, ko, ko mēs braucam, ir kam rādīt vismaz. Un, tā kā par to prieks, prieks par labiem laikapstākļiem, feini trasi. Un uh, paldies visiem motobraucējiem, kur ieradās, protams, šeit uz sacīkstēm. Tā kā pašām iet ar vien labāk, jau arī šodien daudz veiksmīgākas sacensības bija un, un uh, tad teikt, uh, būs vēl labāk. <laughs> un tā kā tik uz priekšu, un prieks arī par mūsu moto komandu, 4. vieta. Atkal noturamies piecinieka, tā kā pavisam trīmā. par braucieniem gan jau labi. Pirmais, otrais, trešais brauciens uzvarēja. Nu, vienkārši teiks, teiks, ka dominēja šodien un baigi labi. Paldies maniem sponsoriem, komandai MX Moduls un visiem, visiem maniem atbalstītājiem, faniem. Vienkārši super diena. Nevar labāk neko izmanēt vēlēties. Paldies! Nu, pirmajā braucienā trešā vieta, un otrajā braucienā uzvara. Pilnīgi negaidīti. Padevās abi divi starti un sanāca tā. Dobels trasu priekš kvadrām. Nu, nav nevainas, ir braucama, bet nu, tās pumpas bišķi pa daudz ir. Varēkās galdiņš vairāk būtu. ne, neveicās tai dobelē kaut kā jau trešo gadu pēc kārtas. Šāds ķībēls atgadās kaut kāds. Bet, nu, neko darīt, laikam, mazliet mierīgāk jāturpina. Krasa bija laba, varbūt pats nedaudz eh, izveidoja divas līnijas, pa kurām arī nācās braukt. Starts padevās diezgan labi, eh, ja nemaldos, aizgāja trešais un sastais. Eh, ātri apsteidz pretinieks, konkurents. Jā, brauc savu braucienu, centās uzrādīt labus aprilaikus, jo braucienu īsi, tas izmantoja kā ļoti labu treniņu. ļoti ideāli patikās trasi. Šodien ir mums sanācis beidzot viņu dabūt normālajā platumā. Arī tie elementi izpildāni un nav samocīti. Un arī sportisti izteicās ļoti atzinīgi. Un paldies Saldus pažarnieku brigādei, kas laistīja, jo viss bija izdarīts tā kā vajag. Karsti bija, bet eh, neteikšu, ka grūti, bet, bet nevar saņemties, nevar saņemties uz šiem braucieniem. Kaut nu, kā nesanāk koncentrēties, tāpēc, ka varbūt iespējams, kad, eh, kad, kad eh, it kā zini, ka varbūt esi ātrākais tajā pašā brīdī, grūti koncentrēties. Nu, rezultāts ir abas pirmās vietas, tā kā viss ir kārtībā. Paldies visiem sponsoriem, visiem atbalstītājiem, komandai. Tā kā, tā kā viss būs labi. Tiekamies Igaunijā.